frá fyrsta degi þá hef ég getað nýtt námið í mínu starfi og eiginlega allir kursar sem ég hef komið þá hef ég getað sett það inn í bara mín daglegu störf eins og í Organization Behavior þar segja að teimisvinna innan fyrirtækja hvað er hægt að gera til að bæta það það reyndist eh, mjög mjög vel inn í mína vinnu að geta bætt þá teimisvinnu sem er í gangi þar og, og horta þessu öðrum augum á hvernig við vinnum saman sem hópur